Sziasztok gyerekek! Mária a videómat láthatjátok a csatornámon, most kezdem csinálni azonnal. Így, lov. Hogy azért ne laggalva megy a videót nekünk. Halljátok gyerekek! Kapitalizmus ebben a a Battlefieldben remélem, hogy nem fognak bejönni az ideimbe a videóba. Oh. Ennek értelme volt a videóba, mert az úgy, hogy veszek egyet. Thank you. Látjátok a pálya bal oldalán? Hova oda be kell mérnünk? Ó, elsőre. Nem tudom. Halló! Látjátok, gyerekek? Mi van? Nem képzeljük el, igen. Gyerekek, ezt meg hogy a tökönbe csináltam? Akkor valószínűleg most jön a zöldségos pénz. Megpróbálom már visszaesíteni a videót. Mutattam nektek. Előbb fel vagy gyorsulva videó. Mert belefekteztem a... Azt hittem, hogy azt mondod, hogy belefingottam a videót videóba. befekteztem a videót. És felgyorsításra. Red coin. Ok. Хотя felgyorsítom nektek majd jön. Szóval. Yes, yes. Oh, cầu xanh của mắt n'amafaranga van? Már csak a sziklott pálya van. Na, van, legyen. Kinyitotta nekünk a szélcsillagos, tudjátok, milyen pályát. Köszönöm, hogy a Na kész, ebben a videóban tervezett cuccaim, hogyha gyorsításnak a off. És sziasztok, csók!